Je respecterai vos droits, qui que vous soyez. Même si je suis en désaccord avec vous, je défendrai vos droits. Les droits sont bafoués pour une seule personne, cela compromet les droits de toutes et tous. Et c'est pour cette raison que je dois agir et que je vais agir. Je me mobiliserai, je me ferai entendre et j'utiliserai mes droits pour défendre les vôtres. Je respecterai vos droits, qui que vous soyez. Je défendrai vos droits, même si je suis en désaccord avec vous. Quand les droits d'une personne sont bafoués, ce sont les droits de tous qui sont compromis. C'est pourquoi je vais agir, je me ferai entendre, je me mobiliserai. Avec mes droits, je défendrai les vôtres. Voy a respetar tus derechos, quien quiera que seas, incluso si no estoy de acuerdo con vos. Cuando a cualquier persona se le niegan sus derechos humanos, se socavan los derechos de todos. Por eso los voy a defender. Voy a alzar mi voz, voy a actuar, voy a usar mis derechos para defender los tuyos. 1980 국가폭력에 저항하여 5.18 민주화운동이 일어났던 도시, 인권과 평화의 정신이 살아 숨쉬는 도시, 대한민국 광주광역시장 이용섭입니다. 저는 당신이 누구이든 당신의 권리를 존중합니다. 당신의 의견에 동의하지 않더라도 당신의 인권을 지지합니다. 한 사람의 인권이 무너지면 모든 사람의 인권이 무너집니다. 이를 지키기에 강주시장인 제가 앞장서겠습니다. 제 목소리를 높이고 제가 먼저 행동하겠습니다. 당신의 권리를 지키기에 저의 권리를 사용하겠습니다. Barcelona es una ciudad comprometida con la humanidad, es una ciudad que cree firmemente en un futuro comprometido con la vida, con la paz, con la democracia, con la igualdad de oportunidades, con un futuro en definitiva más feliz para todos y todas nosotras y para nuestros hijos y nuestras hijas. Por ello, en el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, os traslado el compromiso de nuestra ciudad y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer efectivos de forma práctica los derechos humanos de todos los individuos, hayan nacido aquí o en cualquier otro rincón del mundo.